Querido, eu não sei você, mas eu estou feliz demais. Sabe, tá dando vontade de dançar mais. Você tá com vontade também? De pular mais, de gritar. Sabia? Tô com vontade, cara. Tô com muita vontade, Thiago. E eu vou dançar, dançar, dançar. Eu vou te abraçar. Nós vamos pular. E juntos gritar. E eu vou dançar. dançar. Eu vou te abraçar. Nós vamos pular e juntos gritar. E juntos gritar. E juntos gritar. posso descansar. Vamos pular, pular, pular e juntos gritar. Eu vou dançar, eu vou te abraçar. Abraça o irmão aí. Nós vamos pular. Você vai gritar como vitorioso que é. the solid.